वापस आएंगे तो मुलाकात होगी ठीक है ओके तो प्रिपरेशन अभी शुरू हो गई है और अभी हम लोग आ गए हैं खजांची वाले के यहाँ पे जो कि बड़ा फेमस है फॉर बाइक uh, की सीट के लिए तो मुझे अपनी बाइक की सीट जो रॉयल इनफील्ड है उसकी बाइक की सीट चेंज करानी है और uh, लद्दाख कैरियर लगवाना है क्योंकि सामान इस बार लद्दाख कैरियर पे जाएगा तो अभी मेरी बाइक ऐसी दिखती है ये नॉर्मल वाली सीट इस पर लगी हुई है ये सीट चेंज करा के दूसरी सीट लगवानी है इस पर और इधर लग जाएगा लद्दाख कैरियर थोड़े पैसे निकालने पड़ेंगे पंद्रह सौ रुपये का लद्दाख का ये लगा है तेरह सौ रुपये का सीट लग रही है जो कि महाराजा सीट है तो अब देखते हैं अच्छा होगा आगे राइड थोड़ी कंफर्टेबल होगी तो भैया पैसे निकाल लेते हैं कोटक महिंद्रा का बैंक है ये पैसे हम लोगों ने निकाल लिए हैं कोटक महिंद्रा बैंक से वापस जा रहे हैं के जाना पड़ेगा और ये मेरे पीछे पूरा करोल बाग देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई आता है यहाँ पे तो आके अपना बाइक का यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है बाइक की बहुत बड़ी मार्केट है मोबाइल कार की बहुत बड़ी मार्केट है सारा काम यहाँ पे आप करा सकते हैं कार हो बाइक हो कुछ भी हो ऐसा रात में यहाँ आके करा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये जा भाई जा जा जा जा जा सफारी अच्छी लग रही है ग्रीन कलर की अच्छा आर्मी की ओ Look at this car, man. कौन सी है बढ़िया सीट आ रही है ये सीट लगेगी इसमें क्या बोलते हुए इसको कॉस्ट सीट है बिग बॉस की सीट है बिग बॉस की सीट है ये बिग बॉस बिग बॉस बन के घूमेंगे आप सब लोग या या वापस आएंगे तो ठीक है